euh, un, attentat. Ah, le Voilà ce qu'on vous, vous propose pour vous protéger. Telle loi, telle loi, telle loi. Euh, euh, L'esclavage. On est de nouveau réduit à la servitude. Contrôlé, manipulé. Et on accepte facilement les idées, les, n'est-ce pas, la pensée du gouvernement mondial. Oh Seigneur, sauve-nous.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 s'est passé aux États-Unis, c'est rien. La crise de 1929 aux États-Unis, c'est rien. Vous savez quoi L'économie mondiale va s'effondrer. Les Écritures en parlent. Babylone va tomber. Les marchands vont pleurer. C'est écrit. Et c'est ce qui se passe. Le chaos qui s'annonce pour préparer rapidement, parce qu'on n'a plus de temps, dans l'horloge de Dieu, il n'y a plus de temps